Bos días, rapaces, rapazas, profe. Vou, hoxe vou vos ler este conto, que é moi chulo, de Taller de Corazóns. Vale? Matías ten un taller de corazóns. Nunha estufa de leña quenta corazóns xeados e con agulla de prata cose corazóns rotos. Coas pinzas do esquecemento axusta a hora dos corazóns que atrasan para que non se poñan tristes coas lembranzas do pasado. Cando chega a noite e o silencio dos soñadores inunda a cidade, do taller de corazón xorden misteriosos sons, porque Matías ten un segredo. Ao caer o sol, encérrase no seu taller e pasa horas fabricando corazóns, corazóns brandos de mazapán, corazóns duros de porcelana, corazóns transparentes de cristal, e cando acaba un, garda nunha caixiña de madeira, que pecha con chave. Ao chegar a primavera, Matías, nervioso, saca o corazón da caixiña, envolve-o con coidado e vai polo carreiro, que leva a casa da montaña. Nesa casa vive Beatriz, Cada primavera, Matías vai visitala cun corazón debaixo do brazo. Vela aquí o seu segredo. Matías fabrica corazóns para ela, porque Beatriz non ten corazón. Matías peta na súa porta, con menxases de amor, escondidas entre as palabras. Ela non lle fai caso. Deixa o gasallo nun estante e coa mirada fría de quen non ten corazón despideu desde a xanela. Triste e abatido, Matías volve ao taller co peito un pouco máis baleiro. Beatriz non o sabe. Beatriz non sabe que en cada corazón que fabrica Matías agocha un anaquiño do seu. Unha noite de outono, cando estaba a piques de rematar o agasallo para Beatriz, Matías abriu o seu peito e estremeceuse ao ver que só lle quedaba un anaco de corazón. No taller deixaron de oírse ruidos e as súas portas non se volveron a abrir. Todos se preguntaron que sería do home que arranxaba corazóns. Na primavera seguinte, Beatriz non recibiu a visita de Matías. Onde se metería? Preguntouse extrañada e baixou buscando polo carreiro da montaña. A porta do taller estaba pechada. Beatriz Fixo xirar a chave algún furruñada e descubriu a Matías na súa cadeira, inmóvil como unha estatua, coa cara seria. O seu peito estaba baleiro. Sobre a mesa, entre os restos dunha obra, a medio facer, brillaba o último anaquiño do seu corazón. Matías, Matías, que fixeches? berrou Beatriz asustada e botou a correr polo carreiro camiño da montaña. Ao pouco volveu, con todos os seus agasallos que Matías lle fixera ao longo dos anos. Un a un, nos contra a pareda, contra a parede, e nos en mil pedazos. Con moito cuidado, buscou os anacos de corazón entre os cascallos e foi nos colocando no peito de Matías. Cando abriu os ollos, Matías pensou que estaba nun soño, Beatriz tiña nos seus brazos e acariñaballe o pelo. Pero pouco durou o feitizo, porque en canto viu recuperado, Beatriz berroulle. Non me volvas dar esos sustos, Matías. E cerrando a porta dun golpe seco, marchou. Pasaron os meses. A primavera seguinte, Matías volveu á casa da montaña cos ollos cheos de estrelas e outro corazón debaixo do brazo. Beatriz colleu o agasallo con desgana e, sen decir nin grazas, deixouno no estante. Apesarado, Matías volveu ao taller, mentre ela, cun leve aceno, o despedía dende a xanela. Pero esta vez na cara de Beatriz debuxouse un sonriso pícaro, porque ela tamén tiña un segredo. Cando amañou o corazón de Matías, gardou un anaquiño para ela. Con el, Beatriz aprendeu a sorrir tras as anelas. En dende aquel día, espera que Matías volva cada primavera. Colorín colorado, este conto ha rematado. Que o pasades ben, nenos. Feliz día. Viquiños. Biquiños.